ассалаумағалейкум жігіттер қалдарың қалай ой жігіттер мынандай бір жаңалық айтайын сіздерге мен алматыдамын түнде досымның үйінде жатқанда түнгі сағат үште ұлы түрегіп әкесін оятып әке бергеш бірдеңе айтамын деп түнгі сағат үште мен де оянып кеттім содан үй не болып қалды аяқ астынан деп мен де тұрып сұрап жатырмын сонда айтады ағының досымның ұлының досы москваға кеткен екен москвадан товар тасиды екен сол жақтан аптекасы бар екен соған баяғы товарға кеткен дейді содан енді аэропортқа таксимен келе жатқанда жолдан тоқтатты да милиция тоқтатыпты да таксидің ішінен суырып алып милицияның машинесіне салып алыпты ана жігіт түн ішінде әлгі дос алматыда досына звондайды ғой әке шешесіне звондайды ала алмайды содан досына звондайды видеозвонокпен звондап досы жылап осылай мені жаңа милиция ұстап алды мені украинаға соғысқа кетіп барады деп әке шешеме хабарла депті сондықтан жігіттер россияға барып жүрген москваға барып кремльге барып ленин атаның қасына барып фотоға түсіп жүрген жігіттер көттеріңді қысып байқап жүріңдер ұстайды да әкетеді мобилизация деп алады да кетеді дейді қарамапты ананы енді ары қарай не болғанын білмеймін әзір түнгі сағат үште сондай тревога болды естеріңде болсын біздің жігіттер барып жүр ғой ана жерде дәуре думан әдепхан ана кішкентай дәурен бар байқаңдар жігіттер аман жүріңдер қайда жүрсіңдер да сақ болыңдар ол жақта қазір қиын болып тұр екен не болса да о болса да мен ана балаға қатты жаным ашып жатыр алданып барды алданып барып қалды конкретно кеше индрайверде істейтін бір досым айтады осындай осындай дейді ә, бір жұмыс предлагать етті дейді сол индрайверді россияға барып істейсің ба деп дейді содан қанша айлық зарплата қанша о алты жүз жеті жүз мың деп айтты дейді жоқ бір жарым миллион бермесеңдер бармаймын деп айтсам давай бір жарым миллион береміз барасың ба деп бірден көне кетті дейді анау звондап былай дауыспен мынандай кәдімгідей звондап сөйлесейін десем дейді сөйлеспейді дейді тек ватсапта жазады дейді а ондайларға алданып қалып жатқандар көп қой